Kamionët Tesla gati për t'u hedhur në rrugë në muajin dhjetor. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Kamionët elektrikë të Teslas më në fund mund të jenë gati të dalin nga linja e prodhimit. Elon Musk thotë se modelet e para të kamionëve të quajtur semi do t'i dorëzohen kompanisë Pepsi më një dhjetor. Ai fillimisht kishte thënë se automjetet e mëdha që do të përdoren për transport do të hynin në prodhim në vitin dy mijë e nëntëmbëdhjetë. por data u shty në mënyrë të përsëritur disa herë për shkak të mungesës së pjesëve në fabrika. Musk thotë se kamionët Tesla do të kenë mundësi të përshkojnë një distancë prej rreth tetëqind kilometra. Ata do të kushtojnë rreth njëqind e tetëdhjetë pikë zero zero zero dollarë secili, por që kualifikohen për një subvencionim tatimor prej dyzet pikë zero zero zero dollarë. PepsiCo porositi njëqind kamionë semi gjatë vitit dy mijë e shtatëmbëdhjetë, si pjesë e masave për të ulur emetimet. Ajo ka thënë se do t'i përdorë këto kamionë për të transportuar ushqime dhe pije mes qendrave të prodhimit dhe shpërndarjes, si dhe te shitësit. Pepsi nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm mbi premtimin e Musk për një debutim të këtij modeli në rrugë gjatë muajit dhjetor, por që kësaj here premtimi duket më i besueshëm.